ей өмір бұл бұл майнкрафт емес бұл менің реал өмірім короче бүгін бір завушкіге кіреміз әлі завушкіні көрсем әлбетте болады мән бүгін қорқынышты болады деп ойлаймын үмітім қорқынышты болудан короче болды заврич короче мында завушка осыған қазір барамыз ерінбей барамыз сол арманым бар еді загрузкаға кіру бұдан алдын бір мәрте видео қылдым бұл загрузкадан просто келіспей қалды ол сол үшін әлбетте қайта алыппын анда загрузка короче қазір кіреміз короче айналар санап жатыр машина отыр короче бүгін загрузкаға кіреміз даже жақтан кірмей ақ қояйықшы біреу күтіп алатындай болып тұр сол жақтан кірсек короче мына жақтан кіреміз екен айып жоқ иә мына жерде че то адам тұратын ұқсап тұрыпты э. перде бар басқа бар анау бар сонда бәрібір қорқынышты мынаны беттен кірейік давай текше беттен ла дегендей қылып тойып отыр ар жақта тойдың дауысы естіліп жатқан болса кешірім сұрап қаламын әйтеуіп бұл авторский түсуі мүмкін бұның себебінен бәрібір де видео тұрады авторский түссе әй деген екен қайыныңыз неғып неғып шептірттің деген шептірттен бастаймыз ғой деп шынығулардан ой бәләт жүрек жарды ғой ух мында короче сабрушка мында біреудің қанның ізі бар мына нишан жоқ жи жә біреу өтіп кетті қасымнан ешкім жоқ бұл жақта так мына жақтарды көру керек анда балалар жүрді ар жақтарда мына жақта құдай қаласа ешкім жоқ болса низаттың даусы нашли удалось изливаться. Мнемс, мнемс, мнемс, мнемс, короче мына жоқ аяғым тартпай жатыр ғой жоқ даже бүгін үш қорқынышты челлендж рұқсат жоқ алды мектеп болған бұл жер мына жаққа шығып көрейік бір мәрте қане о түсетін жер бар екен бірақ бұл жақ қорқынышты бұл жақтан түсу қорқынышты а также завучка устан барады короче мына жақларына көреміз или мына жақларда еді еді короче мына жақларда да контент үшін әлбетте Блин, телефон на звонок киватрил. Блин, телефон на звонок киватрил.